A continuación probaremos el siguiente resultado, que dice que para cualquier número entero tal que 5 divide a n más 1, automáticamente 5 también es un divisor de n cuadrado menos 1. Esto es el resultado que probaremos a continuación. Partiremos de la hipótesis de que 5 divide a n más 1. Si 5 divide a n más 1, sabemos que esto quiere decir que existirá un cierto valor q que, de manera que n más 1 es 5 por q, realizando la división entera o simplemente a partir de la, eh, de la definición de divisibilidad. Bien, ¿qué quiere decir que 5 divida a n cuadrado menos 1? Eh, para comenzar, veamos que n cuadrado menos 1 lo podemos escribir de la siguiente manera, puesto que n más 1 es 5q y n por lo tanto será 5q menos 1, n cuadrado menos 1 será 5q menos 1 al cuadrado menos 1. Pero si realizamos los cálculos, esto será 25q cuadrado menos 10q más 1 menos 1. Simplificamos más 1 y menos 1 y esto de aquí lo podemos escribir como 25q cuadrado menos 10q. Ahora bien, observar que esto es 5, 5q cuadrado menos 2q. Y de aquí tenemos que n cuadrado, n cuadrado menos 1 es efectivamente 5 por un cierto valor q que aquí notaremos como q barra y que es todo este número entero 5q cuadrado menos 2q. Así pues, 5 divide a n cuadrado menos 1.